Salutan ciui, jen i vodie video, kai hodio nocte mi provis ripari mian cameraon, sed cio fiascis, mi ecetis novan batterion per gi, tio ne helpis. Do shainas che estas vere problemo con la camera mem. Do jaude kiam mi enspezos mian saleron, mi idos al butico kai mi ecetos novan cameraon. Estos eh, estas nenio alia kion mi povas fari vere. Um do es du temoi ki un mi volas diskuti anue, nue eh, kai chiti o ne es unu ela temoi es es feke varme chiti en Sidneyo mi svitas multe, do se vi vidu sviton dum la filmado de chiti filmo um ignoro tion do la nue temo es es chiti u televid serio ki un mi kemenza spekti Gi mi just defiance Kam mi tre shatas gen, gi temas pri la mondo, pos kiam ali mondano venas kai surterijas, kai esis grande milito, vi, vi ne vi vidas sub militon mem en la filmo gi okazis antau um la racconto mem um sed vi vidas la postan mondon kai en la posta mondo um homoi kai ali devas kun logi kai eso tre interesa char gi esto skvaza ni de nove revenis al sovaja occidento um kun la vaqueroi kai tio opul sed and she too televid serio um, cun la vaceroi estas alimondanoi um, estas estontezai iloi kai pafi kai tia pulka mi tre shatas gin sed mi pensas ke mi precipe shatas gin char estas multe da lingvoi a uh, kiwi estas uzata en chi tiu televidserio kai chiwi el ili estas creitai, por la televidserio kai mi kredas ke la homo kiu creis, am um, doth la lingvon por la televidserio am um, ludo de tronoi anka creis la lingvoin, por chi tiu televidserio am um, kai kompreneble kiel bona homo homo qui utre shatas linguoin. Um, mi el sedicis la linguoin, kai ec io mette emis ledini io mette, sed comprenneble mi ne havas la tempon por fari tion, sed mi, mi pensis per igi, mi vera pensis per igi. Do, la dua temo, kai eble, iom pli interesa por vi. Um, Lasta tempe mi legis fadenon en lernu.net um, kaj la fadeno estas la angla sekcio de la retejo kaj tio ĉiam okazas ĉe lernu. Ĉio okazas en la angla sekcio. Estas iom amuza, mi supozas, sed Uh, mi legis fadenon, ca la fadeno temas pri tio kion vi desiras vidi in Esperantujo. Cai fakte tiu temo tre interesas min, sed kiel ciam um, la fadeno rapide... Uh, de evoluigis al simple discuto kai trollado inter la discutanto i pri diversa afero ne rilata al temo mem do nun mi volas demandi vin kion vi volas vidi en esperantujo mi volas diri kion mi volas vidi mi fakte volas vidi pli uzadon de esperanto en komerca a uh, medio. Mi pensas che Esperanto devas esti pli uzata por komercaj aferoj, se ĝi vere volas um, longe vivi estontecen. Do exemple, mi tre shatus se iu creus AdSense por Esperanto. Do imagu tion, ke existus en la interreto um, AdSense reteo, kai pure tiui kiui neniam audus pri AdSense, gi simple estas reklam um, provisanto, uh, kiu donas al reteoi la ebleson por presenti reklamoin, kai pro tio vi povesen spesi. Iu metet da mono, ne tiom mute, sed la problema estas ke per AdSense um legge vine raitas uzi gin kun esperantai retejoj kaj kun multe da aliaj lingvaj retejoj fakte mi pensas ke ili subtenas eble tridek lingvojn en tute do vi povas imagi ke la parto de la mondo fakte ne povas uzi AdSense kaj ĝi estas tre bone ilo por enspezi monon per la interreto kaj mi kredas ke estus bonege se tiu servo povus ekzisti en Esperantujo um, kompreneble ne existas, kai tio estas bedaudinda afero, sed mi credas ke se gi ja existus, Verschiedene multiple da Esperanta retejoj presentus profesiajn en se ili Sailis ke ili povas almenaŭ en spezi ion per AdSense. Ĉar mi jam aŭdis de kelka aliaj mikoj ke ili uzas AdSense en siaj propraj retejoj por Esperanta aferoj kaj fakte AdSense nuligis iliajn kontojn do vi povas imagi ke tio estus ege ĝena afero. Do jen ĉio donu al mi viajn opinioj pri la temo. Am um, kaj se vi ŝatas ĉi tiu filmeton Shatu gin, disconigu gin, abonu mi an canalum se vi ancora ne abonis che mi vidus vin ciuen el la filmo che se vi ne tie, mi trovos vin che mi batos vin per mia rompita camerao <laughs>